呀呀哦 呀呀。呀 呀呀呀 Oh. Oh! Oh! 呀，哦。Yeah. 呀！ 呀！ 呀呀呀呀！呀 home Yeah. 一样重 呀诶呦 你呀 呀 daily and, and Hey Oh! やいやいやいやおお い Falou! 呀呀！ Oh! He, Yeah! Oh! Ooh.